электр талаасындагы диэлектриктин поляризациясын моделде карап көрөлү конденсатордун пластинкаларынын ортосуна уюлдуу диэлектрик орнотулган эгерде конденсатор заряддалбаса анда диэлектриктик диполдор башаламан багыт алышат жана диэлектрикте талаа болбойт конденсаторду ток булагына туташтырабыз диэлектрик поляризацияланат диполдор талаанын сызыгы боюнча жылып жана ошого багыт алышат бул ток жылышуу ток деп аталат магниттик жебе айланып жатканын көрүп жатабыз Конденсатордагы зарядты өзгөртөбүз диполдор бурулат диэлектрикте жылышуу ток пайда болот магниттик жебе ордун өзгөртөт бул жылышуу агымдары магнит талаасынын пайда болушуна себеп болуп жатканын көрсөтөт